piange la tua anima per i sorrisi andati persi la naufragati negli occhi tuoi durante una tempesta fatta di lacrime e di ricordi confusi che non comprenderai il rancore che covi dentro non ricucirà gli strappi dell'anima. Piange la tua anima perché non trova più quei sentimenti sinceri di cui si ricopriva quando si sentiva spoglia dei tuoi sogni che si frantumavano nell'aria. Lacrime di pietra scorrono dagli occhi tuoi, lacrime di pietra che non vuoi. goodbye Ti si consuma l'anima come una sigaretta che si accorcia ad ogni sospiro, ad ogni parola che nasconde una bugia, una finta verità. Parole come vento, senza segni di umiltà, che si addensano come nuvole fatte di ipocrisia e piovono lacrime occhi tuoi, lacrime di pietra che non vuoi. Lacrime di pietra scorrono dagli occhi tuoi, lacrime di pietra che non vuoi.